Nah, jadi teman-teman untuk um, kita akan mulai mewarnai. Nah, untuk mewarnai, teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan ataupun cat air. <laughs> Nah, di sini kita akan mewarnai um, sisi menggunakan warna dasar yaitu warna merah. Teman-teman juga bisa menggunakan warna lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, um, untuk mewarnai Tadi teman-teman juga bisa menggunakan pewarna-pewarna alami seperti warna kuning, misalnya teman-teman bisa menggunakan kunyit ataupun kalau warna hijau teman-teman bisa hmm. menggunakan daun suci maupun daun eh, daun-daun lainnya. Hmm. Nah, kalau sudah warna dasarnya hmm. kalau aku membuat um, warna dasarnya itu warna merah. Hmm. Nah, untuk yang penyu ini menggunakan warna dasar warna hijau karena sesuai dengan penyu nah, warnanya teman-teman bisa kreasikan sendiri boleh menggunakan warna dasar dulu ataupun teman-teman langsung saja bisa um, memadukan warna-warna lainnya sesuai kreasi teman-teman agar ehm, semua sisinya tertutup dan lebih terlihat menarik. betul sekali. <laughs> Nah, kalau sudah sudah tertutup semua eh, warna putihnya, sekarang um, kita akan padukan dengan warna kuning. Nah, kali ini supaya lebih menarik, warna kuningnya akan uh, dibentuk titik-titik seperti ini dan di pinggirnya akan dikasih garis-garis um, sesuai dengan um, coraknya, corak awalnya untuk mengerjakan ini teman-teman tidak membutuhkan waktu yang lama teman-teman membutuhkan durasi paling lama 5 sampai 10 menit untuk permainan ini nah ini adalah hasil karyaku yang sudah jadi mudah dan cepat kan nah kalau sudah jadi seperti ini teman-teman bisa uh, meletakkan saja sampai semua kegiatan berakhir untuk menunggu supaya catnya mengering. Oke teman-teman, um, ini cara permainan untuk mewarnai biota laut dari kertas bekas atau kertas daur ulang. Selamat mencoba.